有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑王。哪怕隔世百千个滚烫，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛驴的泼浪，马脸的三八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。喷火营的轰天雷，两百公尺内灰飞烟灭。 这都是什么东西啊？像一支军队，他们好像在交易这些陶俑。屠杀傀儡术，一。啊！咱们曝光了。闪开，别挡大爷的路。啊！那是进攻的信号。前面迷路了。 轰天雷的威力果然不同凡响，哦，很好。有看到什么状况吗？滚滚浓烟，一片废墟。包大人，一路弹三十发，还要继续轰吗？你估计效果如何？三十发足以将一个小村夷平。天哪，那阿亮他们呢？好，那就再轰三十发，确保无误。 你你也太狠了吧！继续轰炸目标，三十发。是。开炮！发射！刀马队集合，随我冲入敌阵！遵命。 我也要去啊！哎呀，萝卜腿，快过来载我！哎，萝卜腿呢？嗯，哎呀，我忘了，你最害怕鞭炮声了，这下去不了了。叫叫叫叫！大人，本虎营的信号弹。 绿色，防火营已经停止炮击，刀马队随我冲锋，杀杀杀！散开，彻底搜查。遵命。包大人，你看地上面。 这么多大石像是做什么的？继续给我仔细的搜。是包大人，你看这个，好诡异的面罩。情况不对，弟兄们要加倍小心。咦，那是什么东西？有埋伏！不好了，快去支援！ 打什么怪物？保护毛大人！妖怪呀，将他拿下！毛大人出事了，快过去支援！大家不要慌，集合在一起！毛大人，这些石像为何能动？背后肯定有妖人操纵。 弟兄们，给我杀出一条生路！杀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊。啊。啊。救我！啊。 这不是亲爱的包大人吗？你又是炮击，又是刀马骑兵冲阵的， <laughs> 真是太给我们面子了。哦，他是军官？是的，他是刑部高级指挥使，是专门来对付主子的。嗯，你是谁？竟然将魔头沙克一奉为主子？ <laughs> 你猜呢？你想要对付我，只怕你还不够资格。 你们侵入地宫，其中有一对年轻男女，现在藏身于何处？哼，嗯，要装英雄是吗？啊！准备好说了吗？呸！有种就一刀杀了我！姓包的，你死到临头还嘴硬，有骨气！我最喜欢你这样的人来效忠于我。 要干什么？主人，刚才的是什么？那是我养的间谍虫。这种间谍虫会从耳朵钻进他的大脑，进而控制他的思想。把他扶上马，让马带他回去。 以后他就是我的卧底了。这招真高明，可以完全掌控那帮人的行踪。主 <laughs> 子，你怎么了？主子，你这是在抽筋啊！强大如主人这般，也会有毛病。或许是在复活的阶段出了什么差错。 <laughs> 差差差错。 <laughs> 主子，我想起来一位神医，他应该能治您的病。 <laughs> 谁？他就是炼丹师的后人，沙可敬。诶，有人回来了。喂，有人回营了。 看清楚是谁吗？嗯，看上去好像是包大人。 <laughs> 包大人肯定是大获全胜回来了， <laughs> 快去迎接吧。可是只有包大人一个趴在马背上。什么？出事了！包大人武功高强，怎么会出事？包大人！ 包大人，发生什么事了？其他兄弟怎么没回来啊？全灭了！是啊，一队骑兵全军覆没。如此谋害朝廷命官，他们眼中还有王法吗？备战，把那座山炸平！不，不要他了，我们不是对手。呃，为什么？我们用轰天雷大炮还怕他们？我们要为死去的弟兄们报仇，血债血偿。 包大人，快下令吧！撤退，这是命令！啊！我的头好痛！啊！包大人，一定是战斗时受伤了。先把包大人送回石头城，再做打算。是。啊！部队集合。 撤回石头城。啊啊！两眼翻白，口水直流，这是摔成傻子了吗？啊！哇，总算是躲过了大炮。哎，肥猫呢？哇，肥猫被压成猫肉干了。 有人下来了。嗯，哎，你怎么脱裤子了？别吵，我有退敌的妙计。哎，穿帮了，啊！ <laughs> 喂，太凶残了吧！妖孽，阿亮碎骨拳，这就送你去地狱！想用这种小儿科困住我？做梦！哎，背后偷袭，卑鄙！ <laughs> 完蛋，要死翘翘了！嗯嗯嗯！喵！啊！ 猫奴身上还残留着火宝原力，看招！嘿，哼，你就不能早点使出来吗？害我吃这么多苦，哼！你就会吹牛，不是说能搞定他们吗？以为脱个裤子就是尿急吗？真是没大脑的家伙！下次见到长眉，我一定要向他投诉。 他的大徒弟是个大蠢蛋。嘿嘿，小姐姐别这样嘛，我也已经牺牲很大了呀，拜托你保密嘛，猫奴小姐。哼。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。 乌龙院吃曼果零食，线下商超或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪剑，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不返，英雄山。 别以为我不敢斩你！属下无能，自在以报公主知遇之恩。认不出我来了！站起来吧，我的后代！什么？这就不是正事吗？发生了什么事啊？哇，这是什么怪物？啊？你、你们造反了！ 跪下，九张 <laughs> 大万岁！乌龙院是我的家，我绝不容许任何邪魔霸占我的。